السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتعلم كيفية تحويل من آه، ملف SketchUp إلى ملف AutoCAD آه، بقياسات مضبوطة أول شيء أنا أريد أحول الواجهة إذا الواجهة طلع يعني النص ملاحظة إذا الواجهة طلع نوز أو أي شيء plan أو هذه لازم تبعدها شوية بعدين مرة سوية اكسبورت جرافيك اكسبورت اوكي راح افتح على الاوتوكاد هذه هي الواجهة هنا آه، طبعا اني آه، قصتها آه، كان ستين سنتيم هسه إذا أقيتها يقول ثلاثة بوينت ستة أول شيء راح أغير بال دايميشن أروح على modify طبعا اروح على برايمر ري يونت اغير هذه الى اثنين خلي اغير ال text تمام صفر point اثنين اوكي هسه صار ثلاثة point خمسة وستين هو ايش قد كان ستين لتغير ال scale راح استخدم حاسبة راح أكتب القياس القديم صفر point ستين يعني ستين جان تقسيم ثلاثة point خمسة وستين راح يصير صفر مية يعني راح تاخد ورا الفارزة أربع أرقام واحد ستة أربعة ثلاثة راح أسوي selection و على scale وراح أكتب صفر point واحد ستة أربعة ثلاثة واحد ستة أربعة ثلاثة okay. okay. نروح على scale صفر بوينت واحد ستة أربعة ثلاثة اوكي راح تشوف رأسا غير القياس إلى ستين إن شاء الله استفيدتوا مع السلامة